Olá, meus amigos! Estamos hoje, nessa sexta-feira, é, com muita alegria que a gente volta com o programa Ana Catarina Show, com histórias de pessoas que são da cidade, pessoas que vieram de fora e que empreendem, que acredito que Mafra é uma cidade tranquila, gostosa para se morar. E hoje estamos com uma convidada da Venezuela, uma doutora médica aqui da nossa cidade, e Jenny Nino, se queda. É isso aí. Bom, boa tarde, tudo bom? Fico tudo. feliz de ter vindo aqui. Eu que fico feliz da sua presença. Jenny, é, a gente sabe que vocês vieram que ano da Venezuela para o Brasil? A gente veio no do, 2014. 2014. Vocês vieram com, com aquele plano de mais médicos? Oh, ah, primeiro veio meu esposo para o programa Mais Médicos uh -huh. e depois ele me solicitou. Em um primeiro começo, a gente veio, eu veio como familiar dele. Uh -huh. E fiquei estudando para passar na prova de revalida e consegui meu CRM em 2017. Aham, em 2017. Desde 2017 você já tem o revalido Sim. E me diga uma coisa, porque, é, eh, além de ter esse programa dos Mais Médicos que teve, é, você viu algo a mais assim para vir para o Brasil? Por que, que você saiu da Venezuela? A verdade, em 2014 estava começando a acontecer uma crise política, econômica, financeira na Venezuela. E a gente optou por três países, por analisar três países. Optou por Brasil, eh, Colômbia uhum. e tinha uma proposta também para Chile. Só que a gente, no análise histórico, é, eh, percebeu que o Brasil é um país que tem muita potência, né? Uhum. Eh, é, que pode ser um país desenvolvido rapidamente. E a gente achou melhor. melhor o Brasil. Então, quando você saiu, começou a crise. Agora, assim, é, voltando nessa situação, é, você tem familiares que moram ainda na Venezuela? Ah, familiares da primeira linha, não, da primeira geração. Já tenho mais tios, alguns tios, avô, sim, está lá ainda, mas é, eh, a maioria está aqui, em Você, você Vocês acabaram trazendo toda a família? Sim, a gente está aqui com meu irmão, familiares de meu esposo também. Tem bastante pessoas da Venezuela vindo e ficando, né? Vindo para ficar. E as pessoas que estão lá, é, estão passando dificuldade? Como é que está a situação na Venezuela? A situação em Venezuela, a situação econômica é muito, muito difícil. Tão difícil que, sim, tem muitas pessoas passando muita necessidade financeira, passando necessidades, crianças que não têm o que comer no dia a dia, eh, diabéticos sem medicamentos para diabetes, hipertensos. Eh, en este momento até você tem as coisas, só que não tem o dinheiro para comprar, en este momento. E isso daí foi é, algo que aconteceu devido à economia, devido ao governo. Sim. É. Infelizmente, Venezuela era um país muito rico, sabe? É um país é, é rico. É um país rico ainda, só que com a nova, com o novo governo, ele, ele virou insustentável, realmente. Não tem como ficar morando lá. Uhum. É. E aqui, além de vocês trabalharem como, como médicos, né? Vocês ainda tienen empresa? Sí, a gente tem eh, un um restaurante, empresa que trabaja aquí en Vila Roa, aqui em Rio Negro, y e gera emprego, gera empregos indirectos y e directos gera dos, tres empregos directos y e varios varios indirectos. indirectos Além disso, nós temos la empresa de, la parte médica Corpo y Saúde, que también es geradora de empleos. A gente ficou trabajando. eh, como prestação de serviços na época do COVID na UPA de Mafra e ajudando a este povo maravilhoso que nos acolheu super bem. <laughs> É, isso que eu ia perguntar para você. É, como que foi, assim, quando você chegou, assim, na nossa cidade? Qual foi a tua primeira impressão? impressão? Assim, quando recém eu cheguei, cheguei com muito medo, principalmente por, por o idioma, né? Mas, eh, à medida que passou o tempo, a gente percebeu que os brasileiros são um povo super acolhedor. Então, eu me sinto em casa, eu já não me sinto. Eu sou venezolana de nascimento, colombiana também, né? porque eu tenho dupla nacionalidade. Mas eu sou brasileira e mais francesa de coração. <laughs> É? Se foi, então, chegou assim, foi de boa, todo mundo. É... Nossa, o calimento de uma francesa eu falo assim é, eh, tira o chapéu para o povo. Já me ensinaram essa frase, não? Tira o chapéu. o povo mafrense é um povo maravilhoso, a verdade. E vocês têm um trabalho, trabalham bastante, a gente sabe né, que todos os médicos têm um trabalho assim, tem plantão e tem tudo mais, e mesmo assim resolveram empreender. O, o que, que por que, que vocês assim abriram a empresa? Vocês, é, acho que já existia Vila Oa, né? Sí, eh, la gente, asumió gente Botecos Gourmet, eh, principalmente por el fato de generar empleo, sabe? Y yo hallo así que cualquier persona puede llegar a ter sonos, ¿no? Ter de tener su propio negocio, de poder crecer. Entonces, mi primera intención fue... é, gerar empregos, que eu, eu vi, é, a gente via que tinha muitas pessoas precisando de trabalho e pessoas boas, então a gente abriu com essa finalidade. E depois foi mais é, eh, com o objetivo de, de, ir cumprindo metas que dá para crescer. É um, uma cidade que tem muito potencial e dá para investir. E, Dini, a gente está passando por um período eleitoral você acha que no Brasil é, a gente, você tem algum receio de vir acontecer igual que aconteceu com a Venezuela? Assim, a gente não se involucra muito ainda na política brasileira, por o fato de a gente ser estrangeiro e ter um pouquinho de respeito não, por as decisões que, que vocês tomem como, como pessoas. Não? Lo que eu sí te garanto é que, claro, medo, a gente tem, não? tem bastante medo de, de de precisar, comenzar de nuevo, ¿no? porque lo que está aconteciendo en Venezuela, la gente no imaginó, muchos venezolanos no imaginaron que a acontecer. Nadie acredita que puede acontecer. Ninguém acredita tanto que cuando yo me formé en el 2000 y yo me formé en el 2010. Cuando yo me formé, la gente, un salario de un médico era mucho más alto que aquí. Y yo vi colegas, amigos míos, viendo de Venezuela a Argentina de biking. De bicicleta. Colegas que trabajaron conmigo, que hacían plantón conmigo. Ajá. Entonces, la gente nunca imaginó que eso iría a acontecer en un país tan rico. Y la gente fica con un poco de, de así. más mismo así, o, yo que el povo do Brasil tiene el de tener sus opiniones eh, mas, en mi opinión personal, cada um tem que refletir bem sobre a tomada de decisão. E como que aconteceu o golpe lá? É, foi através de eleições, mas as, as, a, o pessoal fala assim que muita gente falecida votou e porque ele tinha tinha votação, né, na época uhum. do Hugo Chávez. Votava, mas ele nunca saía do governo. O que, que aconteceu? Foram vários mandatos. Nos primeiros mandatos, até a gente acredita que, que foi uma eleição popular justa no primero tal vez no segundo, más a partir del segundo mandato, viró, tipo, no daba para acreditar que el país iba fundando y continuaba ganando Ajá. No existía la posibilidad de eso acontecer, porque inclusive llegó a tener mucha manifestación, muchos muertos, prácticamente viró una guerra, un infierno, la verdad. Y la gente cuando salió de Alá, eh, ainda não estava tão ruim, mas quando começou a ficar pior, eh, a gente não, não, tinha como isso existir, né? A... E como que eles conseguiram, Jenny, fazer isso, assim, eh, como que o, o Hugo Chaves conseguiu implantar na cabeça das pessoas que ele ia ser, que ele ia conseguir ficar tanto tempo assim? Como que começou, como é que começou essa mudança? Como é que começou isso, sabe? No comienzo. tinha mucho programa social. ¿Qué que, aconteció? aconteceu? falo Chávez antes tu cáncer y después tu cáncer, ¿no? ajá eh, por qué falo eso? Porque antes de, cáncer, él ele tinha labor social, que yo acho legal, ¿no? Yo legal... Eh, Asistencialismo. Exacto. Tener asistencia, ayudar a los que precisan, dar una segunda chance a todo el mundo. Eh, tinha mucho programa social, más mas que después de que ele ficou doente, él comenzó a, parece que viró otra pessoa. Eh, comenzó a tener mucha expropiación de empresas privadas y ahí llegó a tener un um punto que, por ejemplo... Cuando usted tiene una empresa privada y e cuando y llega e e para personas que no tienen no técnica, acaba que acaba perdiendo Acaba perdiendo la parte de todo, manutención, se perdían cosas. Eh, llegaba a tener proyectos multimillonarios eh, en la parte donde mora mi esposo, que es en la parte costera, hicieron un proyecto bien legal, un proyecto de agronegocio Tinha plantação, tinha cultivos, eh, mas foi entregado tudo para pessoas que não tinham qualificação técnica. Ah, e entendi. acabou que tudo foi caindo e caindo e caindo. Aham. É, então, as pessoas assim acabam tendo que sair mesmo do país para procurar um, uma, uma, vida melhor para sua família? É, neste momento, assim, um salário mínimo não dá para uma cesta básica uhum. por mês. É, imagina que pessoas que têm quatro filhos, três filhos, não conseguem manter a família, nem as necessidades básicas. Vocês trouxeram bastante, Jenny, agora você falando, você e seu esposo trouxeram bastante venezuelano para Mafra. Fora da família, vocês tinham os conhecidos da faculdade que vocês falaram para vir morar em Mafra, não foi? Sim, nós temos eh, vários amigos médicos que eles estão aqui, a gente orientou a eles para vir para o sul, Por el mismo fato que viene bien acoledor con los extranjeros y ellos están aquí, muchos de ellos, ya algunos ya tienen revalida, ya trabajan inclusive aquí en Río Negro y Mafra, región y otros ainda están en un proceso. Eh, con ese objetivo, porque cuando você ve una ciudad que tiene potencial, da voluntad de traer personas para para sentir o mesmo que a gente sente, que está numa segunda casa, né? É. E vocês se encontram assim, a, tipo assim, porque tem fora os que vocês trouxeram, já tem mais gente agora, né? Então olhando, assim, <laughs> tá vindo mais gente. Vocês chegam a ter contato com essas outras pessoas ou não? Sim, a gente tem bastante contato, inclusive é, o ano passado para nós uma data importante é o ano novo. Ajá. O ano, o ano retrasado, no, ano passado, a gente fez um jantar junto com todos os venezolanos. Que legal. Comemorando. Que legal. Isso é muito importante, porque vocês é, vieram para o Brasil, escolheram o Brasil como a pátria de vocês agora, acreditam, empreendem no, no nosso país e ainda tem a união, que é a cultura, que a gente nunca pode deixar a cultura né, da nossa família, do nosso país, Y así, yo acho que, por ejemplo, los brasileños siempre me preguntan, ay, ¿cuáles que son las comidas típicas? ¿Y cuál es la danza típica? Entonces, en esas reuniones la gente siempre convida a los amigos que quieran participar para conocer un poco la cultura de Venezuela, ¿no? Aham, era legal fazer una festa, así, para el público, para a gente conhecer más la cultura de ustedes. Com certeza. ¿No? Ya que ustedes tienen a Vila Oa, Então dava para fazer uma festa, tem a festa mexicana, mexicana festa venezuelana. Uhum. Tem a festa mexicana, agora estavam querendo fazer uma festa alemã este mês, lá uhum. no Vila. E, bueno, dá também para falar para ela, vamos fazer uma festa venezuelana ou latina, né? Que tem muito, é. aqui em Mafra também tem muitos peruanos, é, tem bastante boliviano, né? Então... E, e em relação à saúde pública do Brasil, como você trabalha, você trabalhou bastante no, em assim público? Sim. Ainda trabalha ou... Ainda trabalho nesse é, público. Você sente assim alguma dificuldade muito diferente do, do que acontece na Venezuela? A verdade, eu falo assim, em Venezuela, neste momento... Nem dá para falar. Tem não nada. tem comparação. Não tem nem comparação, porque não tem nada. Você chega a trabalhar só com um estetoscópio e coração. Uhum. Entonces, quien llega a la trabalea sabe que si tiene un paciente infartado, tiene que esperar hasta o familiar ir a buscar un medicamento para comprar. Entonces, aquí en Brasil, yo hallo así, que, mismo con algunas dificultades que, como todo lugar ten, uh, ah, tienen bastantes cosas, sabe? exámenes, exámenes, acompañamiento, acompañamiento, eh, médicos, eh, por lo menos sector sector saúde en la parte de MAFRA, tienen boa estructura de atención básica, ten 100% de cobertura, dos PCFs con médicos. Entonces, tiene una, una diferenciada, inclusive tan diferenciada que se diferencia en comparación al norte, porque la gente tiene muchos amigos, colegas que trabajan no norte y la gente conversa y vemos que la saúde del sur es mucho mejor. ¿Y tiene algún paciente así que você acabou una teniendo una amizade o que aconteceu alguna cosa assim que na hora assim você é, descobriu algo assim que poderia ser mais grave, você acabou... Tem alguém assim especial que você tem essa lembrança? Assim, sim, tem muito paciente, principalmente paciente, eu tenho uma paciente de saúde mental que ela fez, é, tinha ideação suicida com planejamento, e a gente conseguiu tirar a ela dessa ideia suicida e conseguiu que ela voltasse a ter uma vida normal. Isso e ela é, é amiga minha até hoje. É, isso é, é gratificante. Ah, a profissão de ser médico. Só falta você saber que conseguiu em uma consulta salvar uma vida. É a melhor coisa que tem. Eu é. falo que para mim nunca tem é, sexta. Para mim, todos os dias são bons porque eu gosto do que eu faço. É, então, não é um trabalho, é não, uma diversão. É, uma diversão. E, e fora ser médico, você era, você também, agora que eu me lembrei, você é, é, faz, participava de campeonato de xadrez. Sim. Foi campeã? Eu tra... é, eh, fiz xadrez na Venezuela, xadrez de alta competição. Eh, só que depois eh, que fiquei estudando medicina, não tinha como levar juntos e acabei que saí um pouco. Mas eu gosto bastante de xadrez. Uhum. E gosto de outros esportes, faço agora, tento levar uma vida fazendo academia mesmo. É, você deu uma... Ah, tá. <laughs> eu percebi. <laughs> é, mas obrigada. É, não sei se tem mais alguma coisa que você queira comentar, assim, que você acha importante, assim. Só agradecer, Ana. Só o fato de eu estar aqui compartilhando com você, já fico muito grata de, de mais uma vez, o povo de Mafra e você mostram que os estrangeiros o, o carinho hacia los extranjeros, né? E a gente se sente muito feliz, se sente acolhida, né? E agradecer ao povo de Mafra, a todos meus pacientes, a todos os pacientes que estão me vendo e sabe que contam comigo, que qualquer coisa que vocês precisarem, eu sempre estou aí. Então, obrigada, Dini. Obrigada a todos que estão assistindo. Foi muito importante seu depoimento. A gente está passando por uma eleição meio turbulenta, assim, as pessoas acabam é, meio tendo dúvidas sobre as urnas eletrônicas, que a gente também nem comentou aqui no nosso programa, porque não é esse o intuito, mas a gente acredita que Deus é maior, que a gente vai conseguir é, sempre correr atrás dos nossos objetivos. A gente sabe que é, a política é muito importante, é, o governo é muito importante para todas as classes sociais, mas que a, a gente também tem que ir atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, que a gente, a nossa família depende da gente e a gente acaba dependendo do governo, mas a gente tem que também correr atrás. Você não concorda? Concordo. Nossa, a política é fundamental para todas as gerações, principalmente pensando nos filhos, né? Porque, como eu falo para meu esposo, nós já somos adultos, a vida de nós está meio que encaminhada, mas os filhos, não? Aonde é que ficam os filhos? Eu acho que cada um de los, de los brasileiros tem que pensar pensando neles, principalmente, né? É, pensando nas nossas famílias. Então, muito obrigada, Jenny. Obrigada a você que está assistindo. Até o próximo programa. Até mais.